今日同大家分享呢句靜思語係：天上最美的是星星，人生最美的是温情。天氣好嘅夜晚，有冇試下擲高個頭望上天空呢？有冇見過好靚嘅星星啊？一閃一閃嘅繁星，閃耀住整個漆黑嘅夜空。 好似画布一样咁靓啊！而地上最靓嘅系乜嘢咧？地上最靓嘅咧就系温情啊！我哋啊喺家庭里边咧温暖咁样成长，受到屋企人对我哋嘅栽培同埋照顾，好似小树木一样啊茁壮成长。 天下最无私嘅爱咧，就系父母对我哋嘅爱啊！呢种爱咧系不求回报噶，同埋系任劳任怨嘅。而呢种爱就好似漆黑嘅夜晚一样，我哋望上天空，星星依旧照耀住我哋啊！下集再见。